Bəli, mən eşşək kimi işləyib yaxşı maaş istəyirəm, azadlıq istəmirəm. Özümü də hər yerimi silikon düzəltmək istəyirəm. Birinci xanım kimi, bizdən ötürü örnəkdir, nümunədir. Biz də elə istəyirik, bizim də haqqımız var. Beynəlxalq heyvanların müdafiə qrupları var. Orada kömək istəyirəm. Eşşək suiti nə pis heyvandımı? Suiti elə müdafiə eləyirlər, eşşək müdafiə eləmirlər qandallasın aparsın. Azadlıq istəmirik. Eşək kimi işləyib ayın axırında yaxşı maaş istəyir. Sahil Babayev düşsün cavab versin. Görüm o e, prezidentin ad günündə qulağına pıçıllayıb ki, sənə neçə milyon pul verəcəm, məni bu il vəzifədə saxla. Sizdir bu, bu xanım vəzifədə. Bu, bu hakimiyyət 20 ildir məni eşək kimi minib bura qəbula gəlmişdim keçən il noyabr ayında. Eşşək kimi məni anqırda anqırda vaksini mənə vurdular. Mənim xəstəliyimə vaksin qətiyyən olmazmış. 20 ildir mənə eşək kimi minib çapıb, iş vermir. Hər yerə yazmışam. Yaltaqlana, yaltaqlana, qorxa-qorxa yazmışam. Daha mən əvvəlki adam böyləm. Gör çatlasın o yaltaqlığı bizə örgədəni. Gör və gör olsun. Kim örgədib o qorxaqlığı, o yaltaqlığı örgədəni gör, gör və gör olsun gör çatlasın. Daha mən həminki adam deyiləm. Eşşək kimi minib, miniblər mənə əlildir. İş vermiblər. Vaksini zorla vurdular. 8 il pensiyamı, bu oğru hakimiyyət. 8 il pensiyamı uğruyur. İşləmək hüququmu gəmirib. Gəmirici hakimiyyət. Bütün haqlarımı, bütün hüquqlarımı gəmirib. Özləri mış kimi yeyirlər, mış kimi uğruyurlar, aparıb ora bura dürtürlər, saxlayırlar. İşlər çıxanda da, pensiya çıxanda da xımır-xımırmış kimi yeyirlər. İndi mən İndi mən eşək kimi işləmək istəyirəm. Ayın axırında da yaxşı maaş almaq istəyirəm. Özümə belə silikon dodaq düzəltmək istəyirəm. Hə, birinci xanım niyə var? O örnəkdir bizə. O nümunədir. Bəli, biz də istəyirik. Vitse prezidentimiz Mehriban Əliyevə kimi mən də silikon dodaq düzəltmək istəyirəm. Yaxşı maaş istəyirəm. Yaxşı maaşa eşək kimi işləmək istəyirəm. Mən deməli, mən tələb eləyirəm beynəlxalq heyvanların müdafiə qrupları var. Orada kömək istəyirəm. Bu yaxınlarda Xəzərin sahilində 1500 suyutu ölmüşdü, qırılmışdı. Bilmirəm, dərman töymüşlər, neyləmişlər. Onu bütün beynəlxalq heyvanların müdafiə qrupları əyağa qalxdı ki, bu suyutu niyə qırıblar, niyə öldürüblər? Yəni, mən də eşşəyəm. Suyutu, yox, eşşək suyutu nə pis heyvandı mı? Suiti elə müdafiə eləyirlər, eşşəyi müdafiə eləmirlər. Eşşək pis heyvandımı? Suiti də pis heyvandımı eşşək? İndi mən nə istəyirəm? Mən eşşək kimi işləmək istəyirəm. Gəlsinlər məni tutsunlar, aparsınlar. Polislər gəlsin, məni əlimi qandalasın, aparsın. Azadlıq istəmirəm. Eşşək kimi işləyib, ayın axırında yaxşı maaş istəyirəm. Ala bilirsiniz o maaşı? Hayır, heç mən 20 il işləmirəm. 20 ildir maaş yoxdur. İndi hamını prezident qarışıq bütün göz açılıb ki, Vasif Talıbov milyonları belə dağıtdı, taladı. Vasif Talıbov milyonları dağıdandı, hardaydı? 30 ildir. 30 ildir, 30 ildir daşıyır. 30 ildir, hani hə, o milyonların hesabatı veriləcək bizə. Mən nə vaxta qədər əyri yola gedəcəm? Nə vaxta qədər mən əyri yolu birinə dərman alacam? Sahil Babayev düşsün, cavab versin. Görüm o e, prezidentin ad günündə qulağına pıçırlayıb ki, sana neçə milyon pul verəcəm, Məni bu il vəzifədə saxla. Xeyr. Buyur zəhmət olmasa. Sən bilirdi məni anladıqsa 200 manat, 200 manat sənə yardım yazdıracam iynə dərman almağa. Məni başımı, məni sıxallayıb, məni sıxallayıb, tumarlayıb, içəri salma. Buyur keçək rəhbərlik səviyyəsinə. Bilirdi məni anladırsan. Birinci məni anladırsan. Bir də qulaq. Birinci anladırsan məni. Buyur keçək içəri. Mən qabağa gedər dilənəcəm. Mən nə vaxta qədər əri yola gedəcəm? Nə vaxta qədər? Mən 20 istəmirəm. Mən 20 istəmirəm. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə sözümü kəsmə. Yaxşı danışmaq ham bacar, yaxşı dinləmək ham bacarmır. Deməli Murad Həşimov görün nə yazıbdır mənim barəmdə. Mən burada işsizliklə bağlı, diləndiyimlə bağlı, əyri yola getməyimlə bağlı burada etirazım var idi ki, mən 20 ildə əyri yüylü pis yollara gedirəm, iynə dərman alıram. Bu hakimiyyət nə vaxta qədər məni saçımdan sürülüb əyri yola götürəcək? Hava qədər mən əyri yola gedəcək? Nə vaxta qədər mən dilənəcək? Nə vaxta qədər mən dilənəcək? Nə vaxta qədər? Bir il darladırsan, yalancının yekəsi burada sənsən. Görüm, e, sənə nazirin qulağına püsürləyib ki, dində nə qədər insanın başına oyun aç, Allah bıraq, ilin axırında şərəf ordeni verəcək. Nazirə mi püsürləyib qulağına? Nə deyir? Nə, nə boyun olur sənə? Nə boyun olur? Deyir ki, gündə nə qədər adamı Allah ilə camaata şeyi. Mən pasportum yoxdur. Mən pasportum yoxdur. Mənim yaşayış yerim qeydiyyatları yoxdur. Görün mənim. Su xanım qeydiyyatçız neynəməlidir? Vətəndaş sayılmır. Vətəndaş sayılmır. Bunların başları nəyə qarşıqdır? Hansı eş işrətə qarşıqdır ki, cəmaət bu köhdədir. Küçələrə düşün, mən nə vaxta qədər dilənəcəm? Nə vaxta qədər mən əyri yola gedəcəm? Mən sizə bir sual verim. Saçımdan tutub elə bunlar ölürsə məni əyri yola sürüyəcəklərmi? İndi gəlsinlər məni polislər tutsunlar aparsınlar. Qolumu qandallasınlar. Aparsınlar Kürdaxanıya. Bəli, mən eşşək kimi işləyib yaxşı maaş istəyirəm, azadlıq istəmirəm. Özümü də hər yerimi silikon düzəltmək istəyirəm. Birinci xanım kimi, bizdən ötürü örnəkdir, nümunədir. Biz də elə istəyirik, bizim də haqqımız var. Bir sual verim. Keçən dəfəki aksiyada xanımlardan biri sosial şəbəkədə ə, e, dedilər ki, bizi ə, e, polis xanımlar ə, e, avtobusda, avtobusa girənə kimi ə, başımıza... Bu, bu, yox, başımız yox. Məni vurdular. Məni vurdular. Dəniz, <coughs> inanın, iki saat o polis başında söhük kondisioneri qoşdu. Söhükdən biz hamımız da qoca-qoğta xəstə xüsusi adamlar qışın günündə soyuq rejimə qoydu kondisioneri. Biz donduq, öldük, tirtirəsdik. Bax, bizə ayın e, keçəsi idi aksiya, 23-də. 23-də olanda bax, bizə elə zülüm verdilər. Əşi, mən istəmirəm. İlham Əliyev deyir ki, hamı məni sevir, hamı mənə inanır. Xeyr, hamı səndən qorxur. Heç kəs də sənə inanmır. Sənin adın gələndə hamı altın istadır. Görün mənim paltarımı nə hala qoyublar. Görün mənim paltarımı. Görün mən sığınacaqda qalmışam, məni çıxardıblar. Görün nə hala qoyublar, mənim paltarımı nə hala qoyublar. Bax, bax, padlara salıblar padvala. Ay xanım, qolumda iynə var, qolumda iynə var, qolumda iynə var. Görün nə hala qoyublar, bax mənim paltarımı. Sapaşdınız, görün sığınacağa May ayında xəstəxanaya skora mənə aparıb, dalımla çıxardıqlar məni. Görün, sapaş kimi nəmlə çürüdük, nə hala çürüdülər. Mən əyri yola getmişəm, mən 20 il işləmirəm, əyri yola gedib özümə kurtlanmışam. Görün, bunu sığınacaqda nə hala çürüdülər. Görün, nə hala çürüdülər. Görün, bunu nə hala çürüdülər. Görün, mən əyri yola gedib çıxaram. Mən kurtlanmışam. Як я общаюсь на юг, коли схожу на ту toparlanan. Bak o e, bir gün manzaralı ama Yes, ya, şimdi e, birisi de geldi. Niyə onun problemlə Yox, onun e, problemi əslində mən eşitmədim problemi nə ilə bağlıdır. Əgər 50 ilə bağlı problemi deyirsə, işlə bağlı. Hə, işlə bağlısa nadiyyət üzrə müraciət edir. Çünki bizim sahəmizin, e, yəni hazırda mənim sahəm e, kənardır o cavablandırmaq, amma bütün bunlara baxmayaraq onlar hamısı nəzərə alınacaq və vətəndaşlar hamısı hər biri qəbul olunacaq, aidiyyət üzrə də yönləndiriləcək.